Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, tout le français parlent la grammaire française en français. Alors, euh, j'ai pensé comment je peux utiliser le français et faire une chose différente. Et ça me vient à l'esprit que je peux parler en français, au français, à propos de la couture brésilienne. De cette manière, je peux parler en français pour ceux qui veulent m'écouter euh, parler en français et je peux montrer au français un peu de notre couture. Pas mal, non Bon, et alors comme j'aime bien la cuisine, je vais faire une série de vidéos que j'appelle recettes brésiliennes. Bon, alors je suis prêt, on peut faire la cuisine. Aujourd'hui, on prépare ce qu'on appelle cajica » ou mungunza. Ce que nous aurons besoin dans un premier moment, c'est la cajica de maïs. Je vous montre, c'est ce produit ici la canjica de maïs. Bon, ici au Brésil, c'est facile de les trouver. La première partie, c'est la plus facile. Tu mets la canjica dans l'eau pendant 12 heures. Si tu es vraiment très très pressé, au moins 4 heures. Mais c'est nécessaire que tu fasses une préparation en avance. Alors j'ai déjà mis ici, il y a 150 grammes de canjica. J'ai mis de l'eau 24 heures. Après, elle sera un peu moins dure. Alors si tu ne fais pas comme ça, tu auras vraiment des problèmes à la fin. On passe à la deuxième partie. La cocotte minute. Ici au Brésil, c'est normal qu'on utilise la cocotte minute. Je mettrai 150 g de canjica. Je préfère du lait. Je mets 200 ml de lait et alors, j'ai pris 400 ml d'eau. Alors, c'est la partie la plus simple. Tu mets la cocotte minute euh, au feu. Et après que le vapeur il commence, tu vas euh, la laisser pendant 40 minutes. Ah oui, j'ai presque oublié. Euh, on doit mettre aussi de la cannelle. en France, tu peux mettre un bâtonnet, c'est suffisant. Ici au Brésil, normalement, on met la cannelle en poudre parce que c'est plus bon marché. Bon, je laisse la cocotte minute feu. Je veux dire quelque chose. Quand on pense la culinaire brésilienne du quotidien, parfois on doit penser que ce sont des recettes simples, avec peu d'ingrédients, et elles doivent faire une grosse quantité d'aliments pour nourrir une famille. La culinaire brésilienne, elle est très sucrée ou très salée, et ça c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire chez vous la canjica, diminuer un peu du sucre. Alors, quand la cocotte termine, je reviens. Je commence la troisième partie. Comme vous voyez, je n'ai pas de cuisine. Alors, je fais ici. La première chose, euh, je commence ici 100 grammes de coco. Tu vois, tu vois, j'utilise des suites coco. Alors il est déjà, il est déjà humide et sucré. Après, <laughs> bon, j'utilise les laits concentrés. Tu vois, les laits concentrés, ce sont, euh, on peut dire, 4 5 grammes de lait concentré sucré. Hein? Et alors, nous avons ici euh, 200 ml, millilitres en portugais, 200 millilitres de lait de coco. Et finalement, nous avons ici 500 500 millilitres de lait. Je vais mélanger ici pour que vous ne voyez pas les marques que j'utilise. Je vais mélanger. Je mélange du lait. Je mélange du lait, des noix de coco. Je mélange du lait concentré euh, coco. Bon, alors je mets la caméra pour que vous voyez la concentration. Attends, un moment. Vous voyez, je vais prendre la cuillère. voilà. Quand la canjica elle prête, je mets la canjica dans la casserole à feu doux pendant 20 minutes et le voilà. Bon, euh, il y a déjà 40 minutes. Je vais éteindre le feu. Quand les vapeurs termine, je continue le processus. J'ouvre ici la kanjika. Je passe. Oh, oh. Mmh. Et allume les feux. À ce moment, si vous voulez, vous pouvez mettre, <laughs> je sais pas, plus de sucre. Euh, la cannelle en poudre, c'est une bonne option. Bon, je reviens en 20 minutes. Vous voyez, il ne faut qu'y manger. Euh, j'ai déjà mis ici eux, je vais à la salle parce que c'est impossible d'enregistrer bien ici. Ok, alors ça c'est la kajika ou quand même le Mongonza, ça dépend de la région. Hmm. On peut le prendre comme le petit déjeuner, ou comme maintenant, je soupe. Je, le prends le soir, on peut goûter l'après-midi. Et, alors, hmm un moment. si vous aimez la vidéo, je continue. Likez la vidéo, je continue les recettes brésiliennes. Euh, la prochaine fois, je vais préparer le pavé. C'est génial, je l'adore vraiment. Beaucoup plus que la canjica. Alors, merci bien, j'espère que vous aimez. Et à la prochaine